Eh, ragazzi, mentre me ne sto via due o tre settimane per il teatro, vi ho fatto una pagina Facebook, così vi tengo aggiornati là, ok? Eh, ci vediamo al prossimo episodio. Scusate, scusate il contrattempo, ragazzi. Ciao a tutti! diavolo è successo? Dove mi trovo? Dove sono Oscar e Soler? Eh? Oscar? Oh cazzo? Ma guarda qui che accendono i falò dentro a casa! Che cazzo è un falò? Che cazzo sei? Perché non ti dai una calmata? Vattene via, troia! Oh cazzo, Lautrec, Oscar, Soler, no Oscar sono io, ma cosa è successo? Avete acceso un falò, e questo quello che avete fatto. Mach! Ah!